دل نرم ها به نرمی چریا خانیه ول سر مده دل نرم ها به نرمی بالا خوبی نجم مده دل bakuru yashina biguru yashina kani gobunde mabiga yashina bakuru yashina diguru yashina kani gobunde mabiga yashina پیدا نهگره و ماری سرشینه کاری گاهگنده مبیه شینه شیاری خوب تنگ زیره کاری که گنده مبیعشیدم Hashem. Bravo, Sheikh Rivas. Ay. Sheikh Remos. دور بریز کریم کچان سلام رزق خیر آدین جلای مالا دعوتی و همی میوان و دعوتی آب خیر بین بور سر سرا و سر بر نو Asım شما عثمانم و بلال ما به عثمانم فضل بردایا دوره گلیارم گره بردایم دوره گلیارم حال سر بری چند اجوانا حال سر کانی چند اجوانا. ای ای ای سیوا سیوا ترشن و تالان الخو خانو سیوا هیدی و هیدی مهیه وشن و تالان الخو خانو سیوا سیب نازگن خانه و ایشن و خانو سیوا 来叫，来叫，来叫，来叫！嘿。 your quem eu sei bem